Please recall Please me. recall me. النجدة Help! Help! النجدة Awesome. Awesome. أربعة يا رقم واحد النجدة النجدة النجدة Awesome. النجدة Let's fight together. النجدة تعال تعال تعال يا اسطى يا يمني يا يمني يا يمني تعال تعال تعال تعال تعال بكلمك الو تسمعني ورب انك كفو والله والله يا اسطوره والله جنان شوف يا محمد يا احمد يلعب يلعب ما شاء الله آه، اقتلنا اقتلنا اقتلنا اقتل Awesome. Please recall me. Got it. call me. Awesome. Awesome. Excellent work. بلاك من شوقف هذا صعب تحالف تحالف عمري ما يقدر والله حطيت سلاحي على ظهري قلت تحالف والله ليش يا عمري والله تحالف نمبر 2 نمبر 2 كمان كمان والله كمان نمبر 2 آه، ما تعال تعال تعال تعال تعال تعال طيب، تعال اوكي اسمع اسمع تعال تعال تعال انزل انزل تعال فنشنا فنشنا وابقى هنا راح نجيك تحالف وياك اوكي فنشنا فنشنا يا عمري كفو كفو والله ترى Thanks. Watch out! Very nice. Awesome. Awesome. Awesome. We are number one. We're the, best. Oh, yaar. Yaar birthday. Oh, yaar ko birthday video pe aye the 3-4 WhatsApp te mere. Birthday wish karni hai kisi ne. Tamam, tamam. Dalbaat ek shot aur bak sa. Fast fast